Yo soy Domingo Pulido, capitán del Econi la Palmas de Gran Canaria. Quiero desde aquí fomentar la Copa de Europa que tenemos el García San Román y el Obispo fría que vayan a apoyarnos. Es un gran espectáculo, hay jugadores que se ponen a una rueda tirando canastas. Para nosotros sería muy bueno que, podáis ir a la final, que vamos a llegar seguro, y, ofrecerles el trofeo a vosotros.